Мы курим! Чё? Где моя электронка? Аня, что ты я снимаю? Ну, я знаю. Сейчас наступит такой Сейчас. классный момент. Сейчас мы заново ее включим. Да, да, Давай, ща. включай. Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас мы тру-тру включим. Давайте. Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас. Ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля. Сейчас вам покажу, как я не умею петь. Ну, на самом деле-то я умею, но я вам покажу, как я не умею. Как я умею и не умею петь. Ладно, пойдем. Аня опять собирается падать с дерева. Ань, привіт когось. Аня, а мені в глаз тикаєш. А там наша фанатка. Вон она. Вау, вау. Вон машина. Машина. Да не так мы курим! Мы под кайфом. Пластиковые ума! Я их фанатка! Да, привет! Мы группа нервы. Мы стервозины. За говном? За говном? Okay. Аня, о! Снимай. Я наркоман. Снимай наркоман. А у Ани новая классная прическа. Кстати, с вами Най Никола. Надя Никола, в общем. Чувак, ты что сделал? И что? Рим. Хотите увидеть Анины глаза крупным планом? Нет! Он вырвал пень оттуда! Ну ты, блин, этот, Чак Норрис, ё-моё! Ту-ту-ту, Мама, не смотри это видео. Да, блин, их там Да я моя. My loves. Вон, видите, наш фанат. Моя любовь к Меган Фокс, моя любовь Кстати, к Меган Фокс. Наша фанатка орет. Сам заткнись и затыкай ей пасть.